हे हे हे वैसे पता नहीं ये टाइम सही है कि नहीं लाइव आने के लिए बट स्टिल लाइक क्वेश्चन से मैच पाऊँ how are you everyone good morning देखो चार्जर यू रखोगे तो चार्ज पे लगा के मैं यहाँ रख सकूंगी यहाँ क्या होता है मुझे हाय एवरीवन आज मैं जो स्पेशली मैं कल बोला था कि मैं लाइव आऊंगी बट मैं आज सॉरी से मैं कल नहीं आ सकी थी शो नहीं कर तो तो ये कि मैं आज इसलिए आई क्योंकि आप लोग रोज पूछते थे कि what I use on my skin या सो मैं आज शूट पर <laughs> आप लोग के लिए स्पेशली शूट पर मैं आप लोग के लिए चीजें लाई कि मैं आप लोग को बता सकूं कि what I use on my skin after my shoot और बिफोर माई शूट और मैं अपने बालों के लिए भी लाइक है मैं आप लोग को अपना बालों का भी बता सकूं कि which oil I use which oil I use okay so first of all मैं जब अपना जब मैं सुबह सुबह हूँ तो सबसे पहले मुझे होता है कि मैं पूरा दिन मुझे इतना मेकअप लाइक मेकअप इतना क्या मतलब जो ये मैं अभी मेकअप लगाया हुआ है मैंने एग्जैक्टली यही मेकअप होता है मेरा लाइक like, शूट पे भी यही मेकअप होता है ऑलमोस्ट मेरा हाँ अगर एक करेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि different uh, Hey Rohit, <laughs> how are you? Mm-hmm. <laughs> आप उठे हैं अभी गुड है मैं चलो आपको सल्यूट कर दू नमस्ते कर दू ओके या सो मुझे था कि मैं आप लोग को बताऊँ तो जो मैं सुबह सुबह उठ के लाइक ना अपनी स्किन को स्मूथ रिफ्रेश करने के लिए जब यूज करती हूँ तो मैं क्या सबसे पहले यूज करती हूँ आई यूज दिस या if you guys want to take a screenshot और I put the picture on after this conversation I am sorry मैं अभी आप लोग के कोई कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही but because I am focused so just और चाय पीती हूँ अच्छा और चाय पीती हूँ नहीं, नहीं चाय बहुत कम पीती हूँ मैं चाय तो ऑल लाइक पीती नहीं हूँ मुझे शौक नहीं है लेकिन हाँ समटाइम्स शूट पर लाइक नो कि थकन हो जाती है कि मैं चाय पी लेती हूँ सो या सबसे पहले सबसे पहले I use this is Oriflame का हेलो या ओरी फ्लेम का मैं अभी इसकी पिक्चर अपलोड कर दूंगी it's a love nature cleansing gel and it's ये एलोवेरा से बना हुआ है हाइड्रेटिंग कॉम्बिनेशन स्किन या it's it's it's it's really really really good like you can see my skin it's really smooth and like clean and you know fresh Upside down. Yeah. Hey, upside down what? Okay, if you can see that now. Otherwise, I'll put the picture on after this. Yeah. Yeah. So first for this cleansing gel. Yeah. <laughs> I love it. cleansing gel. And then, then, then. One and only my, my love. This is my love. ये भी Oriflame का it's uh, it's it's honey gel it's milk and honey uh, milk and honey gold scrub smoothing sugar scrub yeah milk and honey gold sugar smoothing scrub yes yeah so we can see properly sir like uh, upside down like like this I don't know but you can still like it's my reflection is so you can't see it properly I'll put the picture yeah after this conversation yes I'll put the picture after that cleansing gel I use this this scrub a और बहुत जेंटली मतलब बहुत स्मूथली बहुत नाइसली लाइक प्यार से लाइक नहीं क्योंकि फिर आपको रश हो जाएगा या फिर वो स्किन लाइक प्रॉब्लम भी कर सकती है तो नॉट हार्शली बहुत स्मूथली बहुत प्यार से लाइक यू नो अपनी स्किन को प्यार करते हुए आप लोगों ने ये स्क्रब यूज करना है after that cleansing gel this scrub please please please please मेरे घर में ये यूज कीजिए like seriously you can love it it's amazing या Hey, Manur! I love you thank you Manur आप आई फाइनली आ गई आपको ऑफिस से टाइम नहीं आज तो संडे है इसलिए इसलिए ओके सो या this honey honey scrub right इसकी भी पिक्चर में लगाती हूँ उसके बाद देन अलैक्म फ्रॉम जदा वालेकुम अस्सलाम Faisal ji okay and then after this फिर मैं टॉवल से या टिश्यू से टैप करके फेस को रब नहीं करती टैप करके your acting in Jab We Met is awesome thank you Fiza lots of love from India thank you Singh Singh Prampal. I sorry if I'm, I'm I'm saying it wrong. Hi from Canada. Thank you, Ruj. Yeah, thank you, thank you, thank you. Yeah. Up can I Okay. You're looking tired. Uh, do I look tired? No, I'm not. I'm not. I'm not tired. But yeah, puffy eyes हो रही just because of रोने के scenes कल कर, करके गई थी काफी ज्यादा फिर रात को लेट सोई तो इस वजह से पफी आइज हो गई I am sorry love from Sial अलैक्म ओके तो आफ्टर दैट जेल मैं टॉबल से या टिश्यू से टैप करके फेस को रब भी नहीं करती आई यूज दिस टोनर ये एग्जैक्टली सेम जो क्लेंजर है उसी का टोनर है ये एलोवेरा um, का it's Oriflame Oriflame toner yes like cotton में आप कॉटन uh, बर्ड में आप इसको डाल के क्वांटिटी लाइक इतना कि वो एटलीस्ट वेट हो जाए और आपकी स्किन तक लाइक नो ये नहीं कि सिर्फ हल्का सा दो तीन ड्रॉप्स लाइक थोड़ा सा ज्यादा ताकि वो आपकी स्किन को लाइक कि क्या लिखे जा रहे हैं एक बात तो बता दूँ तो अच्छा जी मैं अभी इनको ज़रूर देखती हूँ मैं इनशाला अभी ओके हाँ, yeah so this toner मुझे सेहत ज़िंदगी अता तो फरमाए आमीन आमीन अल्लाह मियाँ आप सबको सबको ज़िंदगी लाइक सेहत वाली खूबसूरत अच्छी लाइक अता फरमाए लाइक ना हाय आमना रियली नोमान मैं झूठ नहीं बोल रही okay yeah so this toner this toner मैं लिटरली लिटरली मैं when I was using it, I was thinking कि मैं लेकर जाऊं because uh, उस दिन सब पूछ रहे थे तो मैं सिर्फ आपको वर्बली बता रही थी मुझे था कि मैं आप लोग को इसकी पिक्चर या मैं इसका लाइक एटलीस्ट डिटेल में बता सकूं तो yeah this toner this toner after that after this like yeah first of all this this cleansing gel then this scrub Yes, honey scrub and then this face toner. Yeah.